Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, el qui m'agrada darrere la càmera és el Javi i avui us anem a donar la nostra dosi setmanal de bona música. Avui el programa el podríem fer per mar perquè comencem a Mallorca, acabem a Barcelona i entremig fem una paradeta a Nova Zelanda. Doncs comencem a Mallorca amb una banda que mentre prepara nou disc ens ha regalat una versió d'un tema dels 80 que és una autèntica meravella. La nova ona d'aquells anys també arribava a Mallorca. I aquí estan de Last Dandies per demostrar-nos-ho amb aquesta versió de Signos en l'arena. I ara ens n'anem cap a Nova Zelanda amb una banda que també té una sonoritat retro. Són actuals, però recuperen sons dels 60 als 80 passant pels 70. En el tema que us proposem jo hi ve concert aire de T-Rex, però podeu jutjar vosaltres mateixos. La banda és Ghost Wave i el tema Orb. I acabarem a Barcelona amb un projecte personal d'electrònica que edita un segell de Bilbao que es diu Sweat Taste. És una electrònica flotant amb certs sons bombollosos, ho podríem situar entre el dubstep o el gratxa britànic menys gamberro i amb tocs d'aquella acidesa que tant ens agrada. El projecte es diu Clip i el tema que us proposem és Triple Nipple. Doncs fins aquí les tres propostes d'avui. Estem convençuts que alguna us encantarà i us esperem la setmana que ve.